Hello，微博的朋友们，大家好，我是露丝。欢迎露丝啊，露丝今年也非常厉害，上了三部作品哈，白风夕》、陈少商、田枣有三个角色，你觉得这三个角色哪个角色跟你本身的性格最接近？田枣嘛，田枣就是比较比较大大咧咧的那种感觉哈，对。啊，最近刚杀青了一部戏，大家都非常关注啊，叫做。 偷偷藏不住，对，这个就是藏不住。这部戏，反正拍摄过程当中一直有拍到路透，然后现在已经杀青了。哎，别说了嘛。 <laughs> 别说，所以说这个戏就不透露。你接下来这部戏杀青之后有什么计划呢？就是去下一个戏。去下一个戏哈，都是问了一些废话的问题。废话的问题。偷偷藏不住就是什么都不能透露，是不是？目前为止。嗯，其实就是讲一个女孩子暗恋的故事，所以我觉得有喜欢的朋友们可以去关注一下。哦，暗恋的故，事，暗恋就是不能说的。 <laughs> 好的，谢谢路。